ilk hareket edeceğiz. Bir tüyü, bir ögüz, bir koy, alt serke bari olasınız. Bir tüyü, bir ögüz, bir koy, alt serke kelim olasın. Oynavan şamatızlar hareket edeceğiz. Kayna, şapmına. Өмірдегі көлігін жүзіп жүріп өтесің, дүниедегі шөлігін пейнетпен зорға жетесің, алтыннан солай сол тастап кетесің тіршілікте сыйлассаң мұрат сонда жетесің деген ағайын мына құрал күйеден он мың теңге жамбыл шабөндезға тиіп жатыр көкпар міне мықты бола бер жамбыл шабөндездің тақымында ағайын қолшығаш сәбит ағамыздың атыменен досалы атаның немересі жамбыл шабындыз басып кетті қадірменді ағайын бір самсунг телефон жоғалған екен жігіттер шоталы бар дейді бәрі, сүйіншісі бар деп жатыр міне болды болды бір телефон жоғалған екен жігіттер бір түйе бір өгіз бір қой алты серке бар боласыз бір түйе бір өгіз бір қой ал серкері келіп ола сағай ақырының алды төменгі мәреге кереметтей сәйгүліктердің егесі айтулы атпегі балшоғаш сәбит ағамыздың ракета аты мүлін, досал атаның немересі жаңабай көкеміздің баласы жамбыл шабандоз тастады қадірменді ағайын бар өмірі мінекей ағайын